салам достор бул оочмунун үмүт телестудиясынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен бүгүн эфирде мен Мерим айтмаматова жана кесиптешим мен чоңрой эсеналиев көпі достор биздин сүйүктүү болгон көрөрмандар амансыздарбы Біздің көрсөтүүлөрдү ош тв жана тмж телеканалдарынан жана ош мунун баардык соц тармактарынан көрө құрметті көрермендер эфирде алда қарай болыңдарыз бізден алыстамаңыздар қызықтың алды алдыда естіш саған бір мында сұрау келіп тұрады му сен үшін емне ошму мен үшін шынын айтсам бұл келечек сен үшін емне мен үшін деген естен кеткес көзілімдер мысалы ошол эле студенттик күндөр жатакана ашкана экзамендер шернелер сонун туура айтасың кел анда кесиптеш ошмунун жалпы студенттерине логикалык кызыктуу суроолорду берип көрбөйлүбү мейли анда назарыңыздарда сиз билесизби аттуу рубрика логика бул адамдын мээсинин бат иштеп көп кырдаалдардан оңой чыгып кетүүсүнө жардам берет эфирде билесизби рубрикасы саламатсыздарбы чыгарылышта биз кыргыз филологиясы жана журналистика факультети ошондой эле дене тарбия факультетинин студенттерине логикалык суроолорубуз менен кайрылып сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз биз менен бирге болуңуздар эки таштан тамак болобу акиташтан табак акиташ билбейм болбойт эмне үчүн ал таш ташго акиташ болот кандайча болот акиташтан тамак дасаң тамактайсың да акиташтан тамак болобу болот бирок жообун таппай да кандай болот ошондо болгон эмне себептен болот деп жооп берип атасыз бир акиташ дегенде бир башкача сөз чыгып анан тан эмес чыгат да ошондойбу жок акиташ бул бизде айтканда аки да андан тамак болбойт да болбойт э болбойт рахмат сизге акиташында жок болбойт ооба бул эмне себептен акиташ үйдү неме гана тамак рахмат аны билбейт экен эже акиташтан жоқ тамақ болбайды негізі тур болады да жоқ болбайды а болады болады болады все акиташ ақ үйді краскалаймыз ақтаймыз все болады болады болмай акиташтан болады тамақ болады тамақ болады қандай там бұл крыша ошонда акиташ бұл бояп болып тұрып тамақ мақтағанда тамақ алады рахмат э? жоқ несі таш болуп атпайбы биздин экинчи сурообуз жарык бөлмөдө биз эмнени көрө албайбыз караңгы эле өзүбүздүн көлөкөбүздү жарык бөлмөдө дагы мен жообум ушул эле ушул учурда чоң рахмат сизге ушул эле суроо кандай учурда жана билбейм жообун жарык бөлмөдө караңгыны караңгыны жарык бөлмөдөбү Не знаю. Жарық бөлмеде мен жоқ тең көрінеді жарықта қара қараңғы көрмейсің да жарық бөлмеде біз әннен көре алмаймыз ой <laughs> я не знаю жарық бөлмеде қараңғылықты көре алмаймыз ба рахмат жарық бөлмеде жарық бөлмеде жарық бөлмеде қараңғы нәрсені көре биздин соңку сурообуз кандай учурда жана кандай суроого биз ооба деп жооп бере албайбыз уктап атканда уктап аткан учурда уктап жатасың деген суроо ооба ооба уктап атканда ооба деп жооп бере албайбыз ушундай вопростарды билбейт элем уктап атасыңбы деген суроого уктап аткан учурда а уктап жатасың дегнде ооба деп жооп бергенге болбойт жок дей турган суроо эфирде билесизби рубрикасы болду келэрки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта калыңыздар шаардык кыз айдам айдам жүрчү кетеличи биздин айылга жүрчү кетпеличи биздин айыл коркпо үй сен жүрөк түшүрдүңбү каяктан келе калдың сен бөштөн эле кирдим го ой айыл деп калыпсың айылдагылар жакшыбы айылда эмне жаңылыктар дегендей аңыз деле кеше деп элем айылданчы келгенде да жөн келбестен бир кап жаңылык ала келдим го түрлүү түрлүү кылып анан басый чайга отуралы ошол жактан баарын айтып берейин эй ошонун жаңылыгын эмне кылабыз кандай кызыктуу эле албетте кызыктуу анда урматтуу көрүүчүлөр назарыңыздарды э, жаңылыктарга бурабыз кышкы кабыл алууда кыргызстан боюнча эң көп абитуриент ошмуну тандады ошмунун футзалчылары Суперлигада ийгилик жаратты ошмунун студенттери үчүн 2000 доллар алуу мүмкүнчүлүгү кесиптик бирлик комитети жамааттык келишимди кайрадан иштеп чыкты ош мамлекеттик университетінде болып жатқан маалыматтардын бир жума ішіндегі топтому менен тааныштырып студияда курманжан эркинбек кызы саламатсыздарбы Ошмунун кесиптик бирлик комитетинин жыйыны өттү. Анда катышуучулар Ошмунун ректораты жана биргелешкен кесиптик бирлик комитетинин ортосунда 2023-2026 жылдарга социалдык экономикалык жана эмгек маселелери боюнча иштелип чыккан жамааттык келишимди талкуулашты. Отурумдун жүрүшүндө Ошмунун кесиптик бирлик комитетинин төрагасы Абсамат Саттаров комитеттин 2022 жылы үчүн жүргүзүлгөн иштери боюнча маалымат берип, 2023 жылдын иш планы менен тааныштырды. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетті ош мамлекеттик университетинде кесиптик бирлик комитетинин жыйыны болуп өттү жыйынга окуу жайдагы комитеттин баардык структураларындагы мүчөлөрү катышты анда катышуучулар ошмунун ректораты жана биргелешкен кесиптик бирлик комитетинин ортосундагы эки миң жыйырма үчүнчү эки миң жыйырма алтынчы жылдарга социалдык экономикалык жана эмгек маселелери боюнча иштелип чыккан жамааттык келишимди талкуулашты жаңыдан иштелип чыккан жамааттык келишимге өзгөртүүлөр кошумчалар түзөтүүлөр киргизилип кыргыз жана орус тилдеринде даярдалды бириккен профсоюз комитетинин мына өткен жыл ішінде атқарған іштер бойынша мағлұматын ұқтық мен эми президиум мүшесі қатары қанаттандыралық деген бағаны бердік бір топ жақсы іштер жақсы жаңылықтар жақсы бұл болғандығын байқадық ә, бұл жиында ошол ә, ош мамлекеттик университетінің ректораты менен профсоюз комитетінің ортосунда жаматтық келишимдин кабыл алынышы болду бул эмне деген документ бұл ошол <coughs> жанагы социалдык укукту қолдау ең бірінші кезекте анан ошол социалдык экономикалык жактан жамааттын жана абалын жакшыртууга багытталган документ эки тараптуу бул милдеттер эки тараптуу укуктар анан биргелешкен жана иш аракеттер боюнча жакшы бир мындай пункттарды байкадык да отурумдун жүрүшүндө ошмунун кесиптик бирлик комитетинин төрагасы абсамат сатаров комитеттин эки миң жыйырма экинчи жылы үчүн жүргүзүлгөн иштери боюнча маалымат берип эки миң жыйырма үчүнчү жылдын иш планы менен тааныштырды Ал биздин жүргүзгөн иштер боюнча жалпы жылда отчет бердик анан эки миң жыйырма экинчи жылда жылда каржылык э, иштер боюнча э, маалымат берилип ошону менен эки миң жыйырма үчүнчү жылга түзгөн э, сметасы бекитилди анан негизги ар түрдүү маселе ошо менен бирге жылдық 2023 жылға түзілген жылдық иш планыбыз ошондой эле профсоюз комитетиндеги туруктуу комиссиянын мүчөлөрү дагы бекитилди э, жана ошону менен ар түрдүү маселелер окуу жайдын кесиптик бирлиги административдик башкаруу жана профессордук окутуучулук курам окуу көмөкчү персоналдар мүчө болгон өлкөдөгү эң ири коомдук уюмдардын бири комитет окуу жайдын эмгек жамаатын укуктук жана социалдык жактан коргоого алып эмгекти жана саламаттыкты коргоо кызматкерлердин эс алуусун уюштуруу спортту колдоо жана башка иш чараларын иштеп чыгып сунуштайт жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт канкей бакытбек кызы нурсултан бакай уулу ошмо жаңылыктары кышкы кабыл кыргызстан боюнча эң көп абитуриент ошмуну тандады билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларга келишимдик негизде окуу үчүн кышкы каалоолуу аяктагандыгын маалымдады кышкы каалоолууда жалпы 4 турдун жыйынтыгы менен 822 талон катталып 661 каалоолууга сунушталган анын ичинен 590 абитуриент жогорку окуу жайларына кабыл алынды анын ичинен ош мамлекеттик университетин 148 студент тандап окууга кабыл алынды окуу жайынын ректору кудайберди кожобеков баштаган тиешелүү жетекчилер агахан фондунун оштогу филиалынын директору жылдыз мамытова баштаган делегация менен жолукту жолугушууда ошму менен агахан фондунун кызматташтыгы тууралуу сөз болду окуу жай жетекчиси университеттеги окуу илим өндүрүш коммерциялаштыруу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолду жаштардын потенциалын көтөрүү жаштарды ишкерчиликке үндөө багытында анан кийин стартаптарды э, иштеп чыгуу же стартап долбоорлорду ишке ашыруу багытында э, аябай активдүү э, э, анан ишенимдүү өнөктөш катары кызматташып атабыз э, буга чейин төрт жолу ушул агахан фондунун түздөн түз колдоосу менен э, жаштар үчүн ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн э, тренингдер өткөрүлдү жыйындын алкагында агахан фондунун жаштар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү мал чарбачылыгы багытында долбоорлор аркылуу окуу жайдын табияттануу жана агрардык технологиялар факультети менен кызматташуу изилдөөлөрдү жүргүзүү багытындагы кызматташтык маселелерин талкуулады эки тарап үчүн тең максатка ылайыктуу деп тандалып алынган багыттар боюнча алдыда жумушчу топ иш алып барат жыйынтыгында меморандумга кол коюлат Э, бүгүн э, ош мамлекеттик университети менен э, кыргызстанда агахан фондунун ортосунда жумушчу жолугуш жумушчу жолугушуу болуп өттү негизги биздин максатыбыз ушу университет менен биздин уюмдун ортосунда кандай кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүн карап ал шарттарын карап көрөлү дегенбиз эң негизги биз э, бүгүнкү белгилеп кеткен багыттар бул э, жаштар арасында ишкердүүлүктү колдоо мына жумушчу э, жумуш берүүчүлөр менен жумуш издөөчүлөрдүн ортосунда байланышты кандай платформа түзүп бириктирсек болот чогуу иш алып баруу боюнча алып баруу боюнча ошмунун жаштар бизнес паркы агахан фонду менен түзүлгөн күндөн баштап эле тыгыз кызматташып келе жатат кызматташуунун негизги багыты жергиликтүү өзгөрүү деген программанын алкагында жаштардын потенциалын көтөрүү аларды ишкерликке үндөө багытында активдүү өнөктөш катары кызматташып жатат буга чейин агахан фондунун түздөн түз колдоосу менен төрт жолу ошмунун студенттери үчүн тренингдер өткөрүлдү анын алкагында он алты стартапер студент эки жарым миллион сом өлчөмүндө грант уткан курманжан эркинбек кызы нурсултан бакай уулу ошму жаңылыктары ош мамлекеттик университетинин футзалчылары Суперлигада ийгилик жаратты кичи футбол боюнча кыргыз республикасынын Суперлига чемпионатында ошмунун кичи футбол командасы буфердик баскычка өттү тандап алуу оюндарында окуу жайдын командасы 29 январда кызыл кыя командасын төрт үч эсебинде жеңип оюндун кийинки баскычына чыкты кыргыз республикасынын кичи футбол боюнча ассоциациясынын чечими менен быйылкы чемпионат жаңы формат боюнча баштапкы буфердик жана финалдык болуп 3 баскычта өткөрүлдү баштапкы этапта командалар 2 зонага а бишкек чүй ысык көл нарын талас жана б зонага ош баткен жалал абад бөлүнүп ойноду андан ары 2 зонадан 8 команда бир тур менен ойной турган буфердик баскычка чыгат ал эми буфердик этаптын жыйынтыгы боюнча эң мыкты 4 команда финалдык баскычка чыгат университеттин кичи футбол командасынын курамында 20 оюнчу ойнойт студенттер аскер бөлігінді. Ошмулун эл аралык билим берүү программалар коллежинин 7 тайпасынын студенттери 5 чакырымга жөө жүрүш иш чарасына катышты иш чара шаардагы 36806 аскер бөлүгүндө өткөрүлдү жөө жүрүш сталинград согушуна катышкан баатырлардын көрсөткөн эрдиктерин эскерүүгө жана сталинград согушунун 80 жылдык мааракесине арналып уюштурулду иш чаранын жүрүшүндө студенттер ооган согушунун жана 1999-2000 жылдардагы баткен коогалаңынын ардагерлери менен жолугушуп баарлашты ошондой эле сталинград согушу жөнүндө кыска метраждуу фильм көрүштү студенттердин аталган иш чарага индустриалдык педагогикалык колледжинин окутуучусу жетектеп барды. Ош мамлекеттик университетиндеги эки phd илимпозго толукталды теология факультетинин окутуучусу зуридинова өскөнбай анаркулович 2023 жылдын 16-январ күнү түркиянын анкара университетинде диндер тарыхы боюнча манас эпосундагы ыйыктык жана ыйыктар темасында пейди доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргоду ошондой эле факультеттин дагы бир окутуучусу абдуганиев асилбек 2023 жылдын 26-январ күнү ушул эле университетте хадис багыты боюнча закария кандахлавинин хадис илимдеги орду фазаили амалы жана коомдук таасири темасы боюнча пейзи доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргоду кыргызстандын 5 жогорку окуу жайына өзгөчө макам берүү жөнүндөгү президенттин жарлыгы ишке ашыруунун алкагында билим берүү жана элим министрлиги тарабынан 2023 жылдын 16 январынан 20 январына чейин окумуштууларга кышкы окуу уюштурулган окутуунун максаты эмгек рыногу жана эл аралык аккредитациялоо уюмдары атап айтканда QS World University ренking талаптарына жооп берген зарыл көндүмдөрдү билимдерди жана жаңы илимий изилдөөлөрдү түзүү Scopus же web of science маалымат базаларында текстелген ел аралық танылған журналдардағы илими басылмалардың санына өзгөчө көңіл бұру. Скопс маалымат базасында индекцияланган журналдардагы илимий басылмаларына макала даярдоо жана басмага берүү аталышындагы семинар тренингке ошмудан 4 критерийдин негизинде тандалып алынган 7 окумушту катышып келишти окутууда катышуучуларга изилдөөнүн методологиясынын негизги концепциялары ошондой эле изилдөө макаласынын структурасы изилдөөнүн дизайны үлгүлөрдү алуу ыкмалары изилдөө сунушу маалыматтарды чогултуу жана талдоо камтыган ар кандай багыттардагы негизги изилдөө процесси боюнча маалыматтар берілді катышуучулар изилдөө процессин түшүнүү жана сандык сапаттык жана аралаш методдордо изилдөө жүргүзүү кол жазманы басып чыгаруу процессин түшүнүү үчүн зарыл болгон негизги билимдерди жана көндүмдөрдү алышты ошондой эле катышуучулар стата жана SPSS программалык программаларын колдонуу менен маалыматтарды талдоо жана изилдөө долбоорунун планын жазуу боюнча да көндүмдөргө ээ болушту 2023 жылдан 24 январда окутууга катышып келгендер менен ректор кудайберди кожобеков жолугуп алдыда бул багытта жасалат турган иштер жана семинардан алган жыйынтыктар боюнча талкуулашты Чет өлкөлік студенттерге стипендия менен оқу ақысынан жеңілдіктер берілет. Ошмунун эл аралык медицина факультетінде мындан ары аз қамсыз болған мұқты 3 студентке оқу ақысынан 50% жеңилдетүү жана 5 мұқты студентке 200 ақшы доллар өлчөмүндө стипендия берілет. Мындай маалымат 26 январ күні Ошмунун эл аралык медицина факультетінде өткөн Индия Республикасының күнүнө арналған салтанаттуу иш айтылды. Майрандык иш чарага студенттер окутуучулар жана факультеттин деканы роман калматов катышып индиялык студенттерди куттуктады ал өз сөзүндө соңку жылдарда билим берүү саясий маданий чөйрөлөрүндө кыргыз индия мамилелери стратегиялык деңгээлге чыкты эки өлкөнүн ортосундагы достук жана өз ара кызматташуу бекемделип жаңы жумуштарды ишке ашыруу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө жетиштик ошму ар бир улутка эшигин ачкан куттуу окуу жай биз студенттерге мыкты билим берүүгө адистикке даярдоого бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдөбүз индиялық студенттерді индия Республикасының күнү менен чын дилимден куттуктайм деп билдирди Ошондой эле мындан ары факультетте 3 жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына окуу акысынан 50% жеңилдетүү, 5 эң мыкты окуган студенттерге 200 акш доллар өлчөмүндө стипендия берилерин кошумчалады. Бул жеңилдетүүлөр стипендия ВИК компаниясы менен сүйлөшүүлөрдө чечилген жана аталган компания каржылайт. американын эл аралык өнүктүрүү агенттиги кыргыз республикасындагы агахан фонду жана ош мамлекеттик университетинин жаштар бизнес паркы менен биргеликте ишке ашырылып жаткан жаштардын арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү программасына катышуу үчүн өтүнмө формасы бул сурамжылоону толтуруу аркылуу сиз жергиликтүү өнүгүү долбоорунун жаштардын арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү программасынын окуу иш чарасына катышуу үчүн өтүнмө таштаган болосуз окутуу 6 февралдан 10 февралга чейин 5 күнгө созулуп саат 9:00дон 1700 он чейин ош шаарында Ош жаштар бизнес паркында болып өтөт окутуунун аягында бизнес идеялардын сынагы уюштурулуп комиссия тобу тарабынан эң мыкты деп табылган эки бизнес идеяларга долбоор тарабынан 2000 доллар суммасында колдоо көрсөтүлөт инновациялык бизнес идеяңызды так жана түшүнүктүү кылып жазыңыз эмне үчүн сиз ушул тренингке катышыңыз керек так жазып дал деп бериңиз программага катышуу 100% акысыз ошондой эле долбоор тарабынан таркатуучу материалдар жана тамак ашка байланыштуу бардык чыгымдар каралган суроолор боюнча 0772 750 705 0500 жүз элүү ноль сексен беш беш жүз отуз номерлери аркылуу байланышсаңыз болот мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз сиздер менен студияда курманжан эркинбек кызы болдум көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык саламатта туруңуздар мен билесиңби эки миң жыйырма үчүнчү жылдагы пландарымдын бири мобилдүүлүк аркылуу чет жакка чыгып билим алып келүү бул мобилдүүлүк менен оңой эле болуп калды сен эрасмос плюс программасы аркылуу барып билим алып келсең болот токосоң бул программаны бир жерден уккандаймын э ооба эрасмус плюс бул европа бирлигинин билим берүү окутуу жаштар жана спорт тармагындагы программа бул программа жыйырма беш жылдык тажрыйбага негизделет гоошму деген студенттерге чын чын аягандай сонун мүмкүнчүлүкт түзүп берген э туура айтасың жада калса ошол жактагы чет жактагы студенттер erasmus plus программасы аркылуу ошмуга келип билим алып жатышат бул университет менен сыймыктанса деле болчу да эгин туура айтасың анда урматтуу достор дал ушул тууралуу көрсөтүүбүздү бир бирелите көрөбүз Erasmus плюс э, орхун мевлана программалары бұл мысалы э, өте жақсы программалар да біз үшін мысалы алғанда біз бұл программаларға қатышып, бұл программалар арқылы э, біріншіден біздің студенттерді ошол чет өлкөлүк университеттерде барып билим алышына жардам берет ошол эле учурда чет өлкөлүк студенттер бизге дагы келиши мүмкүн бул академиялык мобилдүүлүктү жогорулатуучу ошол эле учурда баягы мен айтып кеткен билимдин сапатын сапатынын көрсөткүчүн жогорулатуучу дагы критерийге жооп берет да мисалы биз ошол эле ушул программалар аркылуу phd илимий даражасы бар мугалимдерди тартсак болот ушул программа аркылуу келди келди чет өлкөлүк чет өлкөлүк ооба мына критерийге жооп берет бизде мисалы он эки эмес мисалы жыйырма же отуз же элүү жалпы окутуучулук курамдын санынан мисалы мынча пайызы чет өлкөлүк бул эртең бизден сурай турган болсо же алар жанагынтип э, тастыктай турган болсо бул маселени ооба бар э, башка университеттен сурашы мүмкүн ошол эле мисалы турциядан келген болсо э силерде ош мамлекеттик университетинде сабак билим берип жаткан мугалимдер барбы десе бар десе бул чоң плюс да өтө чоң плюс биз үчүнчү буну эми э, мен бир тармагын эле айтайын бир тармак э, бүгүнкү күндө мисалы э, аткарыла аткарыла турган Э? бул э, туризм тармагында турциялык иш берүүчүлөр менен сүйлөшсөк болот э? ошол туризм багыты боюнчачы туризм багыты боюнча биздин студенттерди ошол мисалы эле анталиянын мейманканаларына барып ал жактан практика өткөнгө иштегенче дагы практика өткөнчө дагы ошол эле учурда ошол э, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда кандайдыр бир деңгээлде ошол студенттерге сиздер бир э, стипендия дагы берип ошондой эгер мүмкүнчүлүк болуп калса деген эле ой бул эми э, болуп калса абдан жакшы студенттер ал жерге барып практикалык деңгээлде мисалы беш жылдыздуу гостиница мейманканаларда кантип тейлеш керек конокторду туристтерди бул дагы бул практика эл аралык практика туура турция мисалы өзүнүн ошол жанагы анталия э, регионунда э, деңиздин жээгиндеги мен беш жылдыздуу мейманканалары менен э, дүйнөгө атагы чыккан андай билим алып келгенден кийин мисалы ошол эле студенттер бизде мисалы бул деле туризмдин өнүгүүсүнө чоң жардам берет да бул туризмдин өнүгүшүнө чоң жардам бергенден бул ошол эле кайта кайрылып эле баягы туруктуу өнүгүүгө дал келген иш чара болуп калып атпайбы э келип сапаттуу э, тейлөө көрсөтүп берсе бул чет өлкөлүктөр да тартат туризмди дагы өркүндөтөт э, ошол ошол эле учурда мисалы туруктуу өнүгүү максатына дал келген иш чара дагы болуп калып атпайбы бұл бири бирине мындайча айтканда э, байланышкан иш чаралар да баардыгычы ошол эле мисалы э, кюэстин талаптарына э, жооп берген иш чараларды биз аткарып жүрсөк университет ушул багытта эле университеттин өзүнүн көп көйгөйлүү маселелерин чечилип калышына жол ачылат да ошол эле учурда мына мисалы Э, Біріккен ұлттар ұйымын баяғы тұрықты өнігі мақсаттарына жооп берген іс шаралар мысалы өлкө арқылы аткарылып атып эле э, көп көйгөйлүү мәселелер чечилип калат ошондой да бул жерде дагы ошо талаптарына жооп берип атып эле жооп берген иш чараларды аткарып атып эле біз университеттин көп маселелерин чечип алабыз өзі дүйнөгө белгилүү факт бұл ошол э, түндүк америкалык э, түндүк американын университеттери дүйнөдөгү эң мыкты билим берүүнү э, камсыз кылат депчи сунуштайт деп дегенчи бул чыныгы факт да алып карасакчы ошол эле Э, жана айтып кеткен үч рейтинг э андан сырткары американын ичиндеги өзүнүн рейтинги бар ньюс news дегенчи ошол американын сыртынан сыртындагы рейтингтерди ала турган болсок дүйнөлүк рейтингтерди ошол биринчи он орунду сөзсүз түрдө ошол америка менен англиянын университеттери бөлүп алат да ошол батыштын э, университеттери биринчи ондукту бул ошол эле баягы гарвард ошол эле MIT, Оксфорд, Кембридж, э, там Беркли, ошол э, университеттер алар ар ар түрдүү багыттарда жумуш алып барат ошол эле таланттуу студенттерди тартуу деген таланттуу деген эми бир кайсыл бир тармактагы э, күчтүү деген эле эмес күчтүү спортчу да болушу мүмкүн ал спорт багытынан дагы университеттин атагын аброюн көтөрүп жатат туура ал багытта дагы биз дагы аларга теңелип ал багытта дагы иш алып барышыбыз керек э, таланттуу деген эми ар тараптуу да ошо таланттуу адам ар тараптуу адам болот ошо ар тараптуу ошо таланттуу студенттерди тартуу мисалы э, макаласы бар студент макала чыгарган мисалы илимге жакын студенттер бар ошол эле учурда мисалы скопус мына базасында мақаласы бар студенттер дагы бар индекс хиршасы бар ошол эле студенттер бар бул жерде айрым учурларда мисалы мугалимдин өзү скопустан макаласы жок болуп атса кээ бир учурларда мисалы ошол эле э, наар агенттиги мисалы скопуста макаласы бар студенттер барбы деген ошондой дагы бир критерийси бар да сурай турганчы адамды сырткы жагдайлар эмес ойлор гана бактылуу же бактысыз кылат экен ошондуктан урматтуу достор ойлорун башкаруу менен гана адам бактылуулугун башкарат жашооңуздун өзгөртүүнүн кереги жок болгону ага болгон мамилеңизди өзгөртүңүз ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар